我告诉你，什么样的人会穷一辈子啊？就是你准备好了要报名一培训来参加，想着说我通过学习改变自己的命运，改变自己人生。但是你不提前准备啊，就直接来现场就硬来，什么都不会。明天来了到现场，我想我来干嘛的？早在一六年参加我们培训的朋友，都会提前两个月报名，特别认真，特别害怕。 家特别紧张，说错过这个机会。五天培训时间本来就很短，为什么时间很短？不就被你们逼的吗？大家在这个快节奏的社会里边都很着急，要速成，什么都不会做教练，然后不会怎么办？参加培训，参加培训不行，时间不能长，就得短，就五天。所以我们做好了，就是提前让你预习的大量的资料，早在一六年那时候，大家都会预习，准备的特别充分。很多零基础的教练提前就是预习，一遍遍自己拍视频演示，自己来到现场，我们再教你，这样才有效果，你知道吗？这资料都包括什么呀？包括很多的技巧元素，就。 有很多技术你要比划去练，提前还要三段训练计划，你要提前呢把这个技术套到训练计划里，按我的要求，按这个模板啊去练习。你要感受一下，感受一下是一个什么状态，你之后带学员才知道你给人家虐一个什么状态才是比较合适的。然后到培训现场呢，我再告诉你这些组合技怎么千变万化，告诉你这些训练的不同环节可以融入什么样的东西，这些技巧怎么去搭配。教练教课要千变万化，所以这么短的时间内我们只能做的提前预习。来到线下培训之后不明白怎么办，我们再反复复训。 实践完了再复训来，但是到现在这个时代就是短视频，我说话都得快，都得着急，为什么？怕你划走啊！ <laughs> 哎，几秒钟一个视频，人变得没耐心，就莫名其妙。现在一群人来培训干什么呢？这两年都是这个状况。 所以，我希望你，如果想参加培训，你想改变你的命运，你真的耐心做一件事儿，你不要想着花钱做一件事儿。我花了钱，我就得会，谁告诉你的？对不对？不然的话呢，急于求成，不好好去耕耘的话，你永远是个穷光蛋，永远是个穷鬼。所以，想了解的话，私信一下工作人员。八月八号杭州站，九月五号天津站，还有一个深圳站没定下日期，你问工作人员去。